Thank you. yang mendustakan agama hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyakiti, menelantarkan, memakan hak anak-anak yatim dan orang-orang mis miskin jangankan ngasih nganjurin aja kagak kenapa kalimatnya Allah katakan wala yahuddu kenapa wala yaqamu Kenapa tidak memberi makan orang miskin Tapi kalimatnya tidak memberikan dorongan Tidak me, apa namanya, menganjurkan untuk memberi makan Lah yang pertama saja tadi anak yatim saja dia hardik Anak yatim saja dia tidak mau santuni Bagaimana ngasih makan orang miskin